В нашій школі традиційно відбулася виставка робіт е, учнів художнього відділення е, напередодні Великодня. Роботи яскраві, присвячені звичайно святу такому прекрасному, але в експозиції. Можна побачити, крім патріотичної теми, яка пронизує всю виставку. І темні кольори. Діти дуже переживають і вимальовують свої страхи, переживання можливо, переживання за майбутнє. Е, можна побачити, наприклад, турботу за навколишній світ, про пташок, ось тварин, любов дітей до тварин. Всім відома і вони переживають. Ось такі оригінальні, наприклад, голуб мира, ну, тобто як. І радісна, і печальна така собі виставка, тому що ми бачимо переживання учнів. Учні вибирали однозначно самі тематику, але ж творчість художня вона дозволяє дитині вималювати всі свої переживання, тобто своєрідна арт-терапія. Тому що дитинство це дитинство, воно одне і, на жаль, припало так війна на цей період саме цього покоління. В школі у нас два художника-викладача е, це мандро Лариса та Попович Людмила. Вони досвідчені викладачі, їх дуже люблять учні. Це така спільна творча праця і любов до мистецтва дала можливість ось утворитися, створитися такій виставці. Представлені на виставці, крім малюнків, ще й прикладне мистецтво. Е, видно, що діти дуже з великою радістю приступали до роботи, тому що в основному знову ж таки це переживання їх супроводжують дітей на протязі вже більше року. Тому якась е, радість, щастя, там весна відобразили все ж таки на кінець в роботах, і ми дуже задоволені, що дітки так вже якось реанімують свій внутрішній стан і радіють. І радіють так. Нещодавно ми долучились е, і викладачі, і працівники, і учні до акції Сміливим від смілян. І саме ось такі обереги були передані разом з пасочками, смаколиками на передову. Е, крім того, ми виготовили це дорослий, дорослий склад колективу. Виготовили чотири сітки маскувальні. Ми всі дуже хочемо, щоб пошвидше настала перемога. Ми хочемо, щоб всі батьки наших учнів, щоб всі наші родичі, щоб всі сміляни, всі українці були живі, здорові і. З мінімальними знаєте, втратами душевними і моральними пережили, дочекались і звершили перемогу. Всі разом до перемоги, всіх зі святом, з великодним. І нехай Господь оберігає всіх нас, нашу державу і наших дітей і надає нам щастя, любов і добро.